Chłopaki, a słyszeliście, że rak jąder to najczęściej rak wśród młodych facetów? A po co myślisz o raku? Ty, Pele. Pele. Pele, no. Co jest z tobą? Co? Żartowałem. do, nie rób sobie jaj ze zdrowia. Masz tylko jedno. Badaj się! Wejdź na www.movember.org.pl i dowiedz się więcej o profilaktyce męskich nowotworów.